Não, pera aí, vou chegar vai. Pega aí. Abraça ele. Aí, abraça. Com as duas mãos, Liz. As duas mãos. Eu vou tirar da boca dele. As duas mãos, Liz. As duas mãos. Pega a sua mão, pega mão. Pega a sua mão, tudo Ai, ali ele já tá Pode vir devagar. <laughs> Corajosa você. É. Ó. Corajosa. Traqueado mexeu. É, normal, ele se sacode. Hum. Ó o prato, que lindo. felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Como é que nada? Tudo! Como é que é? É, é pique, é pique.